включили. Проверяем, що там бандикамчик. є. зафиксировал. Нажимаю пятерочку. Поїхали. Привіт, це наша входу дета, чи яка там, чи 11 частина. Побігли. Я вже приблизно знаю, я виключив чи ні. Я приблизно догадався, куди там треба йти. Тільки через те, що камера була розбита, я не розумів, куди іменно. Ну це чудіще зараз за нами полетить. Давай. Одне радує, що він хоча б тут не задихується під час цієї пробіжки. Відкриває. Я туди пішов взагалі, блядь. Вроді туди. А, двері закриті після перезагрузочки. Не туди. І не туди. А вон туди. Біже. Да, це дуже добре, що він може довго бігти і не задихатись. Значить... Куди далі? Просунутись тут. Ага. То не дивно, що я не зрозумів, куди йти. Давай. Опа, що далі? Біжи, біжи. Цікаво, то ще один такий самий кран крутити, чи це буде якась клавіатура чи кнопка. Мені здається, що рубільник. Бляха, довго бігти? Скільки це лікарня? Так, так, так, я вспію, я вспію. сука. Козел дурний. І що зараз з самого низу і знову на самий верх? Ну та ж да. Давай. Коротше, музика нам трошки додає екшену. Монотонні рухи успокаюють. Головне взагалі не зупинятися. О, странно, як я ще успів поняти, що мені пригати треба. Так. Надіюсь, я правильно пішов. Фу, походу відірвалось. Надіюсь, зараз він тут не вилізе ніде. Що там? Нічого. Коротше, якщо нема музики, значить у нас більш-менш уже можна розслабитись. Документики читаємо. Согласие на продолжение терапии. Все читают, я не хочу. Да. Я так і знав, що це борубільник. А ні. Тепер... А, тепер тупо назад, походу. Знов до тої кнопки. Наверно, да. Біжимо, біжимо. А я зможу назад так перепригнути? Це типа. А, це так мало бути. Я думав, що я не допригнув. В принципі, я міг типа і не допригувати. Це добре, що не приходиться стільки бігти по тих сходах. Давай, давай, давай. Тепер нам ту кнопку треба бехнути різко. Ну, скоріше всього, що кнопку. Давай. Да. О, це по-нашому. Серйозно. Давай знімай, не тупий, знімай. Та ні, я не думаю, що це кінець. Не може так бути. Ого. І що? І що, він умер чи ні? Походу, да. Нарешті. О, слава богу, камера хоч є. Уходіть. Що він ледве ходить? А в нього нога зломана, йоп твою мать. Добре, а куди йти? Кудою? Бляха, муха. Ну, походу правильно, якщо йде така картина, чи правильно він йде. Йоп твою мать, то йому жопа. Ага, все правильно. це вихід. Буду дуже радий. Похоже на вихід. Чи... А, це то звідки йшли. Цікаво, що буде в кінці. Такий ще ж цей волрайдер ще живий. Це. Це я граю чи ні? Ні. Опана. І що? І як це так? Теперь ты здесь хозяин. You І що це таке? Типа з нього зробили другого валрайдера? Да. Неожиданий кінець такий получився. І що з нього можна поняти, що або з нього зроблять другого валрайдера, бо там ще було багато вільних місць, куди можна посадити людину. Або він тупо вмер і в нього. <clears throat> або заберуть камеру, або не заберуть. Або через кучу років хтось туди попаде знайде ту камеру, і вона ще буде працювати і все уз. Або це тупо отакий от конець, і ніхто ніколи про це не догадається. Ну що можу сказати? Ігра мені понравилась. Ну, звісно, вона не така довга, як здавалось, коли починав грати, вона насправді коротенька. Але грати в неї цікаво, ну, вона дуже реалістично все подає. Мені понравилось, коротше. Звісно, я думаю, в цю ігру і так вже хто хоче, не хоче поіграли, бо вона якби не нова. Але якщо хтось ще не грав, то можете грати, цікава гра. Всім пока. Дякую всім за увагу.